Que gobi ko obicopas cuandi. Shashini Jesús yo Te no a Tenu anu yuba en yosi. Tenikundani ya nendu cuenta Te saca saka kundani ya ande sondi. saca shishirandi. Shani saka ni más Judas Iscariote si es Simón ara Jesús da a Te shashini Jesús ña xanisakuiso chon ña ayuve ndiosi non saku ña yo texinitua ña non ndiosi nikia tenixa yivi tenu ña aja tukunu'a saka tenindo ndichia tenista'nia totonti sukua tenisatnia in painti xi'in tokua saka tenita'an tikuiti xi'in xiko'o tenixa'anajtia xa'a tenda'a xa'a tenisanayá xa'ára xi'in painti xi'in ñanisatnia tokuaja Kini tonde a Simón Pedro ndi, nika ara shandi. Takye, dichuna na yo. ayo shayu. Nika chira, te nika a Jesús shirandi. Nyashayi yo ndi, kunda ni yo abitin. Disu kunda ni ukiya. Nika chia, te a Pedro shirandi. Ko kibi yu yana yo. ayo shayi. Nika chira, te nika a Jesús shirandi. nana ti chang di su cuenta ge gun dong ni ga chia sa ka de ni ka pedro xian di ta que su sha que ti na tiang su han di na ti ton da i xi xi ni ni ga chira te ni ka jesus xian di ne xian ni chi chin di de sha gu ti na ku nyan do sa ka ya xian ni do ka ni nya ten do ondi sha yon do ondo di su su sa ku ndo ni ga chia yos ya anda ya. andi, Jesus Xaxini Jesús yosnakua'a ña'ánda tekonikanía sakanakuinika'anri susaku'undo ndutendo nikachia tekini na toto ndi suku aha. Teni shkundu utukwa mi mesa teni kunika chi ñakuntaninto nde ishindo bitni. Ka bitni, ka'ándo'o maestro ndo ndui atundo nya shto xito'onto ndui te bayua kando sakanya suishna andui sacana gui na yandu yandushto ondo tenduti mastrondo tenina tisha andondi kunya ñanatia tundo sha i intando nisha i sacan shindo te sa tundo sa ni nisha yu shindo biti ñandaku kan shindondi inte shikanundi su te kanu kan dura te sakan shtora teninde su te kanu ka dutu te sakuniton te sakan tenitia no nakunda nindo nya kanishindo tesa ando andi ubandio sindo